Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Vaşinqtonda keçirilən Ceyhun Bayramov, Ararat Mirzayan danışıqlardan erməni mətbuatı bəzi məlumatları əldə edib. Bu barədə Raparak qəzeti yazıb. Mənbə bu detalların erməni tərəfini məyus etdiyini qeyd edib. Məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfləri münasibətlərin normallaşmasına dair saziş imzalamağa, sövq etməyə çağırıb. Sazişdə Ermənistanın Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıması və Bakıya qarşı ərazi iddialarından imtina etməsi ilə bağlı müddəalar yer alıb. Eyni zamanda Azərbaycan Qazaq rayonunun işğalda olan 7 kəndini və Naxçıvandakı çərkini geri qaytarmaqda israrlıdır. Bu isə rəsmi Bakının Vaşinqtonda qalib gəldiyini təsdiqləyir, deyə nəşr yekunlaşdırıb. Xatırladaq ki, bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanla Amerika Birləşmiş Ştatlarında dövlət katibi Anthony Blinkinin iştirakı ilə danışıqların final raundunu keçirəcək. Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də planlaşdırılan Görüşdə dövlət katibi də iştirak edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri dövlət katibinin dəvəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarda səfərdədir.